राधे राधे दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका डॉक्टर जे जे चैनल पर मैं हूँ साक्षी सक्सेना धर्म वैज्ञानिक आज हमारे साथ हमारी सब्सक्राइबर प्रतिभा श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ चुकी हैं जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछना चाहती हैं स्वागत है मैम आपका आप प्लीज़ अपना प्रश्न डॉक्टर जी से पूछ लीजिए मेरा सवाल ये है कि जब हम गुरु करते हैं तो वो हमें एक मंत्र देते हैं और मंत्र को बोलते हैं कि आप ये गुप्त रखिएगा आप किसी से बोलिएगा नहीं और इसका जाप करिएगा तो ये गुप्त क्यों रखा जाता है मंत्र को क्योंकि आप शिक्षा की अगर बात करते तो शिक्षा क्या होता है कि आप जितना फैलाएंगे उतना ही वो बढ़ेगा तो हम घटने की बात क्यों करते हैं गुरु मंत्र लेने की बहुत अच्छा और नैतिक प्रश्न है गुरु दीक्षा में मंत्र दीक्षा जो दी जाती है वो शिष्य को परख के दी जाती है हम्म। सभी दीक्षित दीक्षार्थियों को एक जैसा मंत्र नहीं दिया जाता उसके एलिमेंटल पावर से देखा जाता है और उसके समन्वय के लिए किसी ऊर्जा का संकलन उसका आवेश और उसका ओज बताता है अगर हमने जिस गुरु दीक्षा में जो मंत्र ग्रहण किया है उसका संकलन नहीं होगा तो हमारी जो पॉजिटिविटी है या ओज है समाप्त हो जाता है मंत्र संचरण शक्ति रखते हैं मंत्र से ही ऐसे आयुध बनाए गए हैं जो केवल आवाज के द्वारा केवल शब्द के माध्यम से जितने भी प्रसंग हमारे कथाओं में हुए उन्होंने वायु या अग्नि बाण जो भी चला है वो उसमें प्रवेश कर गए तो जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो हमको दिखाई नहीं देती जितने भी माइक्रो पावर है तो मंत्र शक्ति जो है उस माइक्रो पावर से ली गई जो दिखाई नहीं देती और जो स्थायी रूप से अपने साथ संचरित होते थे एक एकत्रित हो की जा सकती है तो अच्छा, जब गुरु आपको मार्ग प्रदान करता है कि ये मंत्र आपको गोपनीय रखना है गोपनीय रखने का मतलब उसने उस मंत्र को आपके जीन्स से जोड़ दिया जेनेटिकल पावर से और जेनेटिकल पावर का एक्टिवेशन अगर आप उसको फैलाने की कोशिश करेंगे मंत्र सलाह है शिक्षा नहीं है उसका प्रसार आप नहीं कर सकते क्योंकि एक ऊर्जा तो आपको रखना ही पड़ती है तो गुरु दीक्षा का मंत्र चाहे आपके समक्ष हो चाहे कोई उसको बोल रहा हो या आपने किसी किताब में पढ़ रहे हो और ऐसे विचार किया कि ये गुरु मंत्र है ये हमको दिया गया और हमने दूसरों को बता दिया तो उसकी ऊर्जा का जो विस्तार है वो बढ़ जाएगा और आपकी शक्ति जो है कम हो जाएगी और इस कम शक्ति के कारण आपका जो गुरु के प्रति विश्वास है और आप उससे जो फल प्राप्त कर करना चाहते हैं वो कभी प्राप्त कर सकते हैं हर गुरु दीक्षा में एक दीक्षित गुरु जो होता है अपनी परंपरा के विज्ञान के साथ चलता है उन परंपरा के विज्ञान में एक नियम पाया जाता है उस नियम को आज की स्थिति में तो नहीं देते लेकिन पूर्व काल में जो है उस नियम के साथ उसको जोड़ दिया जाता था तो वो ऊर्जा को संग्रहित करता रहता तो गुरु दीक्षा सात चरणों में होती है पहले चरण में उसकी देह शुद्धि होती है दूसरे चरण में वो तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो तो माता पिता के साथ वो पुनर्जन्म एक गुरु के रूप में लेता है तो हल्दी स्नान करके अग्नि हल्दी को अग्नि कहा जाता है हम्म। अग्नि स्नान करके अपनी पुत्र पुत्री बनाया जाता है और तीसरे चरण में जो मंत्र दीक्षा का असली भाव होता है और वो दीक्षा का भाव जो है आपके भौतिक जीवन में और मोक्ष के जीवन में दोनों में कार्य करता है राधे राधे बहुत क्वेश्चन uh, आज हमें जानने को मिला मैम आप इस आंसर से सेटिस्फाइड है बहुत संतुष्ट है क्योंकि आज तक हमारे दिमाग में था जैसे हम सुनते थे कि शिक्षा का जितना प्रसार करो वो आपके ज्ञानवर्धक होता है और मंत्र से हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं थे कि हम गुप्त क्यों रखें आज पता चला कि इसको गुप्त क्यों रखना है मतलब हमें अपनी ऊर्जा को भी बढ़ाना है बहुत डीप नॉलेज आज हमें डॉक्टर जेजे से पता चली और हम मैं हम अपने व्यूअर से यही बोलूँगी कि डॉक्टर जे जे के सानिध्य से जो इतनी डीप और इम्पोर्टेंट बातें पता चल रही हैं इसको आप ज़रूर समझें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें आपके मन में कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए अपडेटेड रहें राधे राधे राधे राधे